bir kamzulim bor edi kiysa odam uyalar chunki olmadek joyin yeb qo'yishgan kuyalar qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga o'sha kuni shu kamzul kirib qoldi tushimga o'tganmishman olamdan chorshanbaning tongida turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida emishman shir yalang'och na molim bor va na pul ko'zlarimda dahshat u qo'limda yirtiq kamzul voh u olov u azob qovrlarmish odamlar qayta qayta yonishib sovurilarmish odamlar o't mengayam urarmish yoqay deb yuz ko'zimni shu teshik kamzul bilan to'sarmishman o'zimni faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda der emishman eh qaniydi kamzul butun bo'lganda essizgina eh, tiriklik qursin kiyib yeganim shumi yorug' dunyodan o'zimga olib kelganim eh qo'shnima shungayam suyunib rahmat degan olgani uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan kiyimlarim javonga sig'ib turardi arang sandiqda qanchalari qolib ketdi eh attang qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi chehrasidan bilardim kim nimaga zor edi gadoy so'rasa yuz so'm javrardim ensam qotib tabassum bilan emas berdim yuziga otib bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo oxirat sandig'imga tusharkan bo'p ming tillo eh yig'ib merosxo'rlarga qolib ketar molimni o'ylamabman o'zimla olib ketar molimni yoshligimda har neni deyaversam meniki bobom derdi ey bolam bergan narsang seniki kiyintirgan kiyinar yedirganlar yeydilar birini kiysang birin ehson qilgin derdilar shosh derdilar yaqinda muhtoj odam qolmaydi sadaqa qilay desang hech bir odam olmaydi xoh yashirin xoh oshkor ehson qilgin ko'pmi oz hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz qarashib qol ey inson miskinning osh noniga o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga yirtiq kamzulni ushlab bir narsani o'ylardim bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim